ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਫੋਰ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ 7th 8th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 7th 8th 9th ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਵਾਲੀ ਓਏ ਮੁੜਕੜਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ